avval videolar davomida Abdulazizni tirikligi ko'proq insonlarda xayolida edi, ya'ni ko'pchilik o'sha tirikligiga ishonayotgan edi. Lekin hozirgi kunga kelib Abdulazizni haqiqatan ham hayot emasligi ko'proq ishonilmoqda. Hozir bir qancha videoroliklar bor va aynan folbinlar bilan, ekstrasenslar bilan va siganlar bilan bo'lgan mulohaza videolar ham mavjud. Video davomida aynan nimaga, qanday va qayerdaligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi aziz vatandoshlar. Ushbu videoga o'z manfaatlarimni ko'zlab sizdan like, payk so'rab o'tirmayman. Agar bosib qo'ygan bo'lsangiz, Alloh rozi bo'lsin deb qolaman. Ha, bu arada ushbu kanal sizlarga xizmat qiladi va kanalga obuna bo'lishni esa hech qachon kanda qilmang deb qolaman. Obuna bo'lganlar Alloh rozi bo'lsin. Men esa videoni boshlayman, marhamat. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ushbu video davomida xulosa qilmasdan, lekin fikringizni kommentariyaga yozib yuborishingizni iltimos qilaman. Chunki aynan video davomida hammasini o'zingiz birin-ketin ko'rib bilib olasiz. Hozir bir video rolik yetib keldi. Ushbu video rolik Rossiyaning eng kuchli siganlariga murojaat qilishgan va bu video rolikda siz ko'rishingiz mumkin nima bo'ldi, qanday bo'ldi hammasini o'sha sigan gapirib beradi. Faqat xulosa qilishga aytganimdek shoshilmang sababi bu videorolikdan keyin men sizga haqiqiy javobni aytib o'taman marhamat ochig'ini aytadigan bo'lsam bu videoda ko'rganimda bu fake ya'ni yolg'on uyushtirilgan deb o'yladim lekin aynan ushbu video tagiga surishtirsam bu voqea haqiqatdan ham bo'ldi ya'ni <clears throat> rossiyaning kuchli siganiga murojaat qilishdi va u o'z fikrlarini abdulaziz haqida aytib o'tdi faqat siganni aytishi bo'yicha abdulazizni jasadi suvda lekin bundan oldingi folbinlarda aytishiga ko'ra toshkentdagi eng kuchli folbinlardan biri emish uni aytishiga ko'ra abdulaziz haqiqatan hayot emas u qandaydir xarsang toshlar orasida ligini bildirib o'tdi endi bitta narxdan e, bu gaplariga ishonish juda ham qiyin aynan e, quruqlikda ligiga nimaga desanglar agar inson quruqlikda bo'lsa bilasizlar hidi juda katta masofagacha yetib boradi va o'sha yerdagi qishloq aholisi yoki u yerdan o'tib ketayotgan odam bu hidni aniq sezadi o'shaning uchun bu e, narsaga ishonish qiyin agar abdulaziz qasddan o'ldirilgan bo'lsa yoki haqiqatan suvda o'lgan bo'lsa, Abdulaziz suvda bo'lishi mumkin. Qasddan o'ldirilgan bo'lsa, yo suvda yoki qayergadir ko'milgan bo'lishi mumkin. Endi folbinlar har xil fikrlar bermoqda. Ochig'ini aytaman, men har bitta folbinga ishonmayman. Sababi hamma o'zini fikrini aytmoqda va bu fikrlar bir-biriga zid ravishda ya'ni bir-biriga teskari ravishda to'g'ri kelmoqda. Va e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, Abdulazizni aynan sobiq sevgan qizi ham intervyu berdi va ushbu intervyu aynan psixolog tomonidan keng ommaga tarqatildi aziz yurtdoshlar albatta bloger iloji boricha kuyunmoqda va abdulazizni topishiga e, umid qilmoqda o'shaning uchun blogerlarni ham yomon ko'rib blogerlarni so'kib yurmang chunki ular ishini qilyapti blogerni ishi shu e, bir narsaga e'tibor beraman agar biladigan bo'lsa vijdonli bo'lsa kommentariga yozsin blogerga ish tushganda blogerni hurmati yuksaladi lekin blogerga hech qanaqa ishi tushmasa blogerdan yomon inson bo'lmaydi. Unday qilmaysiz vatandoshlar. To'g'ri, hozir siz karandadursiz, juda ham bir e, Xudayarxondursiz, juda ham o'ziga ishongan bloger hech qachon ishi tushmaydigan insondursiz, lekin bir kun kelib sizni ham bloger ishingiz tushadi va sizning ishingiz aynan bloger orqali hal bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Har kimni yomon deb o'ylamang, chunki siz u insonni tanimaysiz. Rahmat e'tibor uchun.